So, we are back na naman sa panibagong video. In today's video nga pala guys ay, so, ipapakita ko sa inyo guys ang ating beautiful, beautiful sit-up. So, ito siya guys. Okay, so, oh wait, uh, watch till the end nga pala para sa ating epic montage. Okay, so ito na siya guys. Okay, so, okay, likod to. Okay. Okay, so ito na ang aking pinakabagong computer setup. Ayan ang aking fluorescent light and ang aking webcam and ang aking I don't know kung 27 inch to pero I don't know kay uh, monitor and ito yung pangalawa ko monitor just naka dual monitor na ko ngayon okay so um online class namin ngayon okay which is second first week na ata namin to and break namin kaya nag-vlog na ako ngayon okay and ito naman ang aking BM800 microphone ayan so kulay blue ang kanyang foam so Okay, so ayun nga, ano, so nakat lang yung pinaka, ano natin, yung pinaka video, pero, um, saan ba tayo nag, na, ano guys, na huli, okay, so, ito nga ang aking mic, and yun yung profile, and ito pinaka stand niya, and ito yung pinaka monitor, ayan, and yung isa ko pang monitor, and ang aking laptop, and ang ating, ating ring light, and ito naman ang aking keyboard, which is, pag pinindot lang natin tong scroll lock, mag-off na yung pinaka-lighting niya. Pero pag pinindot ulit natin, magkakaroon na ulit ng tingin, ng lighting. Okay, so ang problema lang dito guys is mechanical keyboard to. Okay, so sobra niya, tingin lang dito spacebar. Okay, hindi ko siya pipindutin. Okay, hindi, hindi ko siya pipindutin. Ang ingay diba, pero pag pinindot ko, para akong type writing, What the heck is that, bro? At ito naman ang aking mouse. Bali, bundle na yan. Ito siya. Ito ang aking Limade uh, GPX 300 ata. Ito naman ang aking headset na may ilaw din, RGB. And yes, yeah, so yan ang aking printer and some snacks kasi nga online class namin. Ito naman ang aking PlayStation and ang aking lumang walang kwentang keyboard. Ayan. Okay, so ito naman ang ating power supply which is I think ito yung uh, ah, ah, CPU ay yung computer. Ah, wait, ito yung sa monitor. Ayan. Ito yung sa monitor. Ayan, which is nakakonect yan dito sa ating pinaka-power. And ito is nakakonect siya dito sa pinaka-computer. Okay, so ito ay merong uh, 16 gb of RAM. Nagkamali ako nung naaka, naalala nyo na nag setup up tour ako dati, which is sabi ko 10 gb of RAM, 8 lang pala yun. No, there's no such thing as 10 gig. 16 gig of RAM and pina, uh, bumili pa ako sa RAM stick. Okay, and um, ang video ka dito is hindi siya ganun kagaling pero okay na yun guys, okay. And uh, yeah, so ayun na ang ating klase ko. Power outage is connect siya dito. So saksakan na ito. Eh, hindi siya green screen, pero orange screen. Pero nagagawa niya naman yung thing sa OBS, kaya okay na yun. Eh, ito na, ang ating pinaka-computer setup. Naka-dual monitor ako. And, ito yung isa kong monitor. Well, yun siya ginagamit kasi masyado na siya malabo and odd class na siya. Okay, so, um, ah, uh, okay, so, let's go for epic, epic, epic, battle!